Uh. buongiorno ragazzi, <clears throat> ci siamo appena svegliati e è presto, sono le 8 Ci siamo svegliati presto perché oggi sarà una giornata bella piena Il nostro giro comincerà tutto dalla funivia fino al, al castello Ma prima, per cominciare bene, c'è bisogno di una ricca colazione Andiamo! thank you mia che colazione ragazzi Mamma mia Andiamo va I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change Ragazzi ci troviamo nella parte alta di Budapest, esattamente ci troviamo sulla collina, alla parte di, di Pest, dove è possibile ammirare la vista di tutta quanta la città, compreso il Danubio e inoltre è possibile vedere sia dall'esterno ma anche dall'interno il castello che questo è dietro le mie spalle per salire fino a qua c'è bisogno di prendere la funivia che ha un costo di, di 6 euro ma ve la consiglio a tutti quanti perché è veramente molto carino I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see is just a yellow lemon tree I'm turning my head sitting here, I miss the power I'd like to go out, taking a shower But there's a heavy cloud inside my head I feel so tired, put myself into bed Where nothing ever happens And I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just another lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, turning, turning, turning, turning around It's just a yellow lemon tree And I wonder, wonder, wonder I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see And all that I can see And all that I can see It's just a yellow lemon tree Questo che vedete è il bastione dei pescatori. Ma che cos'è il bastione dei pescatori? Nel Medioevo questo settore del castello era difeso dalla corporazione dei pescatori. Le sette torri simboleggiano le sette tribù magiare che fondarono il paese.